ज़्यादा पानी पियो और जल्दी मरो पानी और मौत ये क्या बात हुई बहुत से लोग कहेंगे कि हमने तो सुना है जलमेव जीवनम और आप बात कर रहे हैं जलमेव मरणम ज़्यादा पानी पीना और मौत का क्या संबंध है कहीं आप पागल तो नहीं हो गए ऐसा कई लोगों का एक्सप्रेशन होगा और ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये सोचते हैं कि ज़्यादा पानी पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से किडनी साफ हो जाती है या शरीर गोरा हो जाता है और पता नहीं क्या क्या और ऐसी ही एडवाइस वो दूसरों को भी देते रहते हैं तो उन सभी लोगों के लिए आज हम इस वीडियो में लाए हैं कि क्यों जरूरत से ज़्यादा पानी पीना मौत का कारण बन जाता है आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस इन दोनों के हिसाब से आज हम इस बात को जानेंगे और सच में कितना पानी आपको पीना चाहिए जो कि स्वस्थ और जीवन दे ना कि मौत इस बारे में भी हम बात करेंगे तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए स्वागत है आप सभी का ओज आयुर्वेद में और आज हम बात कर रहे हैं कि drinking too much water can kill you अर्थात जरूरत से ज़्यादा पानी पीना मौत का कारण बन सकता है आज के ज़माने में पानी पीना ज़रूरत कम और फैशन ज़्यादा बन गया है आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो ये एडवाइस देंगे कि अरे ज़्यादा पानी पिया करो क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से स्किन सॉफ्ट हो जाती है किडनी क्लीन हो जाती है कचड़ा निकल जाता है वगैरह वगैरह पर क्या इसमें कोई सच भी है या फिर हवा में तीर मारने जैसा ही काम है तो चलिए जानते हैं ज़्यादा पानी पीने के ऊपर आयुर्वेद में वाग्भट ऋषि क्या कहते हैं अति योगेन सलिलम तो अपि प्रयोजितम प्रायति ज्वरी तस्य विशेषतः वाघभट ऋषि तो सीधी सीधी वार्निंग देते हैं कि बहुत ज़्यादा प्यास लगी हो तब भी उतना ही पानी पीना चाहिए जितना की प्यास हो ना कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर कोई ये कहे कि हमको क्या लेना देना वाघभट ऋषि से या फिर आयुर्वेद से हम तो पियेंगे तो उसकी भी वार्निंग आगे वाग्भट ऋषि दे देते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीना आपके शरीर में पित्त और कफ की 60 से ज़्यादा बीमारियां करता है ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीना सबसे पहला काम तो ये करता है कि जो आपकी पाचन अग्नि है जो जठर अग्नि है उसे मंद कर देता है और आयुर्वेद का एक शब्द है शांतौ अग्नि म्रियते अर्थात आपकी अगर अग्नि खत्म हो गई तो शरीर खत्म हो जाता है दूसरी बात ज़्यादा पानी पीने से हमारा जो पाचन बिगड़ जाता है उससे शरीर में आम विष बनता है अर्थात हम जो कुछ भी खाते हैं उसका पाचन नहीं होता बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि पानी में क्या है पानी तो बस पी लिया हजम हो जाता है पर ध्यान रखिए पानी को पचाने के लिए भी शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और सादा पानी हजम होने में तीन घंटे से ज़्यादा का समय लेता है तो जो भी लोग ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीते हैं उनके शरीर में आलस तंद्रा सूखी खांसी पेट में बहुत गैस भर जाना जी मचलना या बुखार की कंडीशन में अगर किसी ने बहुत ज़्यादा पानी पिया तो मुंह में बहुत लार बनना नाक से पतला पानी गिरना ऐसी कई तरह की बीमारियां आयुर्वेद कहता है कि ज़्यादा पानी पीने से होती हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे कि हम आयुर्वेद को नहीं मानते हमें मॉडर्न रिपोर्ट्स बताओ या हमें आधुनिक विज्ञान पे ज़्यादा भरोसा है तो उनके लिए भी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में मोनार्स यूनिवर्सिटी में हुई एक रिसर्च उन्हें जरूर पढ़नी चाहिए जो कहती है drinking too much water can kill you इस यूनिवर्सिटी में हुई रिसर्च ये कहती है कि जो भी लोग प्यास ना लगी हो जरूरत से ज़्यादा पानी पीते हैं यह सोचकर कि वह स्वास्थ्य को फ़ायदा पहुंचाएगी वो गलत सोचते हैं उन्होंने ऐसा कहा है कि ज़्यादा पानी पीने से हमारे शरीर में जो सोडियम होता है अब हमारे शरीर में नमक है सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ये सभी चीज़ें इनका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है ज़्यादा पानी पीने से हमारे शरीर का जो सोडियम है वो धुल जाता है और एक बीमारी होती है जिसका नाम है हाइपोनाइट्रीमिया हाइपोनाइट्रीमिया अर्थात शरीर में नमक कम हो जाना इस हाइपोनाइट्रीमिया के कारण शरीर में सूजन आना या एडिमा हो जाना एडिमा अर्थात आप अगर शरीर में कहीं दबाएंगे तो एक गड्ढा बन जाता है उसे एडिमा कहते हैं वो होने लग जाता है और अगर कोई लगातार ये आदत जारी रखे तो धीरे धीरे वो एडिमा बढ़ते बढ़ते ब्रेन तक पहुंच सकता है और ऐसा आदमी सोडियम की कमी के कारण कोमा में जा सकता है या उसकी मौत तक हो सकती है और विदेशों में कई केस ऐसे हुए भी हैं ज़्यादा पानी पीने के कारण मौत के साथ ही ज़्यादा पानी पीना बेचैनी मांसपेशियों में ऐठन आ जाना जीव मचलाना या जब बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा पानी हो जाता है तो खाली जगह पर जाकर भरने लग जाता है जैसे कि सेल्स में जिससे सूजन होती है फेफड़ों में और लास्ट में अगर वही पानी ब्रेन में गया तो आदमी ख़त्म तो ज़्यादा पानी पीना ना तो आयुर्वेद के हिसाब से सही है और ना ही मॉडर्न के हिसाब से ध्यान रखिए अति सर्वत्र वर्जित जरूरत से ज़्यादा अमृत भी विष है तो फिर कितना पानी पीना चाहिए तो आयुर्वेद कहता है कि हर एक व्यक्ति अलग है आजकल जो कहा जाता है कि चार ग्लास पानी पियो आठ ग्लास पानी पियो ऐसा आयुर्वेद की संहिताओं में कहीं भी नहीं लिखा है और अब मॉडर्न साइंस भी कहता है कि drinking eight glass water in a day is a myth कि दिन में आठ ग्लास पानी जो पीने का झूठ बोला जाता है वो एक गलत चीज़ है हर एक आदमी अलग है इसलिए पानी पीने का जो आपके लिए सबसे बेस्ट नियम है वो ये है कि जब भी भी आपको प्यास लगे तब आप पानी पीजिए जैसे कि आपको भूख लगती है तब आप खाना खाते हैं ऐसा तो है नहीं कि आपको भूख लगी है और आप ज़रूरत से ज़्यादा ठूस ठूस के खा लेते हो और कोई ये कहे कि ज़्यादा खाना खाने से शरीर को फ़ायदा होता है तो आप कहेंगे कि ये पागलपन है सेम वैसे ही जब प्यास लगे तो उतना ही पानी पीजिए ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीना आपके पाचन तंत्र को बिगाड़ेगा आपके शरीर को फायदे के बदले नुकसान करेगा और आपको कठिन से कठिन या कोमा जैसी कंडीशन में भी ले जा सकता है तो जब प्यास लगे जितनी प्यास लगे उतना ही पानी पीजिए यही कहना है आयुर्वेद और मॉडर्न का और कोई आपको अगर अगली बार ये ज्ञान देता मिल जाए कि ज़्यादा पानी पियो किडनी साफ़ होती है ऐसा होता है वैसा होता है तो उसे जाकर कहिए कि भाई पहले आप आयुर्वेद या मॉडर्न साइंस दो में से कोई भी साइंस पढ़ लो उनमें से कोई भी साइंस ऐसा नहीं कहता कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी पियो तो पानी के बारे में यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए खास करके ऐसे लोग जो बिना प्यास के ज़बरदस्ती पानी पीते रहते हैं आयुर्वेद में ज़्यादा पानी पीने से कई बीमारियों में से दो बीमारी खास करके बोली है पहली डायबिटीज़ अर्थात प्रमेह जिसे कहते हैं और दूसरी सभी तरह के चर्म रोग स्किन डिसऑर्डर वो बहुत ज़्यादा पानी पीने से शरीर में होते हैं तो पानी तभी पियो जब प्यास लगे और आयुर्वेद की या मॉडर्न साइंस से जुड़ी नई नई रिसर्चेस को जानने के लिए ओज आयुर्वेद यूट्यूब पे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें तब तक के लिए स्वस्थ रहें मस्त रहें